Sitten mennään meidän vaahtokohteisiin. Mä itse asiassa esittelen nämä tälleen samaan aikaan. Eli kun puhutaan egokuussarjasta, niin idea on oikeastaan tässä kaikessa nopeus ja ihmisillä on kiire ja eikä hirveästi paneutumaan asiaan, niin egokuusta on just semmoisille ihmisille tärkeää. Meillä on tulossa työllinen, niin joka palauttaa, kantaa sitten hyvin, hyvin rituaalinomainen joka, ja tuotteet ovat semmoisia pitkäkestoisia ja palauttavia, mutta nämä ovat tämmöisiä nopeita, ihania tuotteita. Että sen Fongos ei sisällä mitään ylimääräistä, ei mitään myrkkyä. Ja tässä on kaikista ihaninta oikeastaan se, että edettiin myöskin tästä hiilekin tämä ylimääräinen aina, mitä tämän tuotteen hieman tasaisempana. Niin kannattaa ihan pari kertaa näin, nostaa sen suihkussa. Sitten vaan tällä tavalla antaa mennä ja pestanaama, mä en ole kanssa äärellä, niin mä pois, mutta sen takia tuo tuote on pitkästi eri, tasa epätasa-arvoisen Se siis ei ole virhe, vaan se johtuu siitä, että meillä ei ole sitä emulaattoria mukana siinä. Jos sä rupeat häiritsemään meitä ja kuluttajia liikaa, niin sit se liitetään niille. Mutta se on käytännössä ihan sen takia, että halusin, että tämä on Tällä lähtee meikki, myös kisämeikki. Eli tällä kisameikillä sellaista kunnon rakennusta. Tässä on paljon, paljon kaikkea pohjia ja silmänpyrystuotteita. Tällä lähtee on pari kertaa vetää suihkusta aivan täydellinen.